Sitten mennään seuraava tuote. Laitetaan suoraan itse asiassa päivävoide. Ja se ei ole tässä, vaan se on tässä. Eikä tämä voi olla suloinen. Siinä on myöskin sitä kiristävää tuotetta, mutta ei ihan niin paljon. Siinä on myös sitten mentolia, joka siihen freshaa sitä olemusta. Tässä ei pistä ollut mitään kauhean monimutkaista muutosta. Tämä pumppopullo on pikkasen roiski, että varovasti laitetaan sitä käsille, käsille että se ihana tuote lähtee pumppaamaan ympäri kylpyhuoneen seiniä ja Tää on mun lempari. Aivan ihana tuote, sopii meikin alle. Ja nämä kaksi seeromia, tämä Manminit ja Perfect Daydream, niin ne ei missään nimessä olla. Eikä tämän päällä pystyy rauhassa laittamaan myös meikin. Ja tää on tämmöinen niin kuin avaava, freshaava, siinä on myös mettoilia, tekee hyvän fiiliksen, kevyt, imeytyy helposti. Eli, eli aivan loistava tähän vuoden aikaan.